साथियों नमस्कार आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि L N M U part two का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा या उसका जो टाइम टेबल है वो कब जारी किया जाएगा उससे रिलेटेड कुछ हम बातें करने वाले हैं और कुछ नए अपडेट देने वाले हैं दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा तो चलिए हम बात करते हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि एक संभावित तिथि बताई गई है 26 अक्टूबर को अगर 26 अक्टूबर को अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आपका जो टाइम टेबल है वो 10 से 12 दिन पहले जारी किया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड जो है सब एक सप्ताह पहले जारी किया जाएगा अगर 26 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होता है तो अगर 26 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपका जो जो एडमिट कार्ड है और या टाइम टेबल की जो डेट है वो बढ़ सकती है ऐसे जो है टाइम टेबल जो है मतलब एग्ज़ाम का डेट जो है कभी घटा नहीं है बढ़ ही सकता है तो अगर 26 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होता है शुरू हो जाता है तो आपका जो है टाइम टेबल जो है जो रूटीन है वो आप 10 से 12 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा और आपका जो एडमिट कार्ड है वो एक सप्ताह से दस दिन के अंदर में जारी कर दिया जाता है इसके बाद हम बात करें कि एडमिट कार्ड निकलने के बाद किस तरह से क्या करना पड़ता है वो सारी जानकारी पता है कहाँ साइन कराना पड़ेगा कैसे जाना पड़ेगा वो सारा जानकारी आपको पता है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ